好，首先呢，我们来看一下在当中有什么特别需要留意的日课吧。在礼拜一的部分，我们会逢到的是一个新的节气，在半夜的二十三点十六分，我们会迎接小暑。在当天呢，同时也会逢到适合放水的日子。不过呢，老师要提醒，有两个生肖是不宜做这项操作的，尤其是针对生肖属龙以及属。 牛的这两个朋友，另外呢，在当天呢，有针对土属性的一些呃做法呢，是很适宜的。比如说呢，要做起灶、动土、安葬、造谣相关，好，还有呢，一个很特别的一个仪式，也就是如果今天我们想要做酝酿，什么是酝酿呢？比如说在当天我们想要做割蜜。 造菊酿酒，啊，或者是你有养蜂啊，我们要取蜜啊，甚至呢，你要就是自己酿这个酒啊，造酱啊，比如说呃，季节的这个翠梅或者是酱笋，都可以特地的在这一天呢，自己呢动手去做，那这个食品呢，就可以很妥善的在。 这个决定呢，保存下来哦，然后在适当的时候呢，自己可以跟家人一起共食哦。好，那再来就是礼拜二的部分哦。礼拜二的部分呢，我们会逢到的是麒麟日。那麒麟日呢，它当天呢，也是同时很适宜放水的。那当天呢，不利的生肖呢，是针对属蛇以及属。 猪这两个生肖的朋友们，所以呢，请这两个生肖的朋友务必要再留意一下哦。那另外，老师也要提醒一下，在当天呢是很适宜做挂招牌、开市以及纳财的。所以呢，有需要的朋友，请务必多多运用这两天好日子呢来做相关的那个分配。再来就是礼拜三了哦。 那礼拜三这个日子呢，是属于大偷休日。那大偷休日呢，在过去老师有提过，也就是如果家中呢有需要去做一些小的装修，或者是移动家具的部分，我们呢就可以在当天呢去做布局哦。那在当天呢，还有一个比较特别的日子，就是它可以做开生坟的一个动作。 也就是针对活人哈，还未死的人，你在当天如果说你要墓一个好的穴地呢，哈，呃，不管是土葬或者是呃塔位，我们都可以在当天呢帮自己呢找一个寿位，哦，那是一个不错的日子啊，可以在当天做选定的，那大家不妨也可以参考看看。再来就是礼拜四哦。 礼拜四这一天，我们会逢到的是当月的月破大号，同时也会逢到的是正红杀日。因此，老师会建议礼拜四这一天呢，尽量大部分的事情都是不要取的，唯独有一件事情是可以做的，比如说拆房子哈。比如如果说有建商的朋友哦，刚好你要拆建筑啊，或者是说我们要重建，那房子呢就可以 属于在这一天呢做拆除的动作，那是 OK 的，好不好？好，再来就是礼拜五的部分。礼拜五的部分，我们逢到的是适合寅谋百事的日子，因此，如果您是做管理相关职务的，或者是您本身呢又是做业务啊，或者是有需要签约的朋友，甚至是您是。 属于 marketing 做策略型的老师会建议，在礼拜五是一个非常适合去做洽谈、签约的谈事情的一天。那再来就是在这一天呢，同时也会逢到的是误探病的日子哦。那刚刚呢稍早有提到礼拜一是适合做酝酿的日子，礼拜五这一天，如果您在礼拜一没有做，礼拜五这一天也是可以补做酝酿哦。 不妨呢，可以在礼拜一跟礼拜五这两天都帮自己运出一罐好蜜，哦，让自己可以吃的甜蜜蜜。好，那再来就是礼拜六的部分哦。礼拜六这一天呢，是属于吉星照临的日子，那当天呢是非常适合出行以及入宅的。所以如果您刚好有要搬迁啊，比如说您承租了新的呃房子呀， 租了新的屋子要入宅，好，或者是说您在当天想要出去玩出远门，非常适合。还有在礼拜天，呃，礼拜六这一天哦，也是非常适合平日不方便做开池放水的朋友。那你在当天就没有什么忌讳，就可以在当天看你是要放水，或者是说你要开池，都可以在这一天去做布局哦。好。 但是有三个生肖是没有办法在这一天做布局的，请听好了，是针对属鸡、属老鼠以及属龙的朋友。那至于在哪个方位，还有哪个方位有什么效果，请你们看稍早之前的那个周报，之前的周报老师都有说，这边就不重复说喽。再来就是礼拜天的部分。 礼拜天我们会逢到的是诸神朝天的日子，因此老师会建议呢，就是在这一天呢是不宜去做还愿，因为呢神明都回天庭呢去做汇报开会了。但是这一天呢也是逢到适合纳畜的日子，所以如果您刚好想要去认领一个新的家中成员，比如说毛小孩、猫猫狗狗的。 不妨呢，可以在礼拜天这一天把它带回家哦。老师建议大部分的朋友，请用认领的方式呢，好来取代这个养的那个，就是用买的方式会比较好的，好不好？再来呢，我们来看一下当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名呢是我们属老虎的朋友，第二名呢是我们属老鼠的朋友，而第一名呢是我们属兔子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这一个礼拜呢，你们的运势呢是如鱼得水哦，而且呢意志力相当的强盛呢，不管呢有什么样的阻碍呢，你都有办法呢一往直前的去做，哦，而且你可以突破一切的一些。 作为，你可以，比如说，本来都是用很传统的方式去执行，你都会打破很多的这个 scope，然后用不同的观点去做，那让人家呢叹为观止。而且在这个礼拜，你不会不吝于去牺牲奉献，所以在这个礼拜，你的突破性除了非常高之外，还可以让人家刮目相看哦。因此，你的努力呢会得到回报。那这样的。 这样子其实是属于等于是，只要你在这一个礼拜愿意冲，然后你愿意耕耘，你的收获呢会是相对的，而且这而且是还会加上别人对你的认同。那请大家呢务必哦，尤其是这三个生肖的朋友，在这个礼拜要让自己的表现呢能够大展光芒哦。好，再来就是我们看一下，在这个礼拜的。 个别生肖运势又有什么特别要留意的地方吧？首先呢，第一个生肖呢是我们属老鼠的朋友。那属老鼠的朋友呢，在这个礼拜，老师提醒你，会有点出乎意外。为什么呢？比如说，你本来有一点迷失的状况，你不知道要怎么样去执行的事情，结果你会误打误撞，忽然突破盲点，然后就找出了方向。 所以不要害怕，因为有的时候就怕你不动，有的时候动的反而是会让你呢误打误撞，然后反而找到出口。但是如果你完全不去动的时候呢，你反而才会真正的是僵局哦。所以要逆境呢，有的时候才会让我们有所成长。所以属老鼠的朋友，在这个礼拜呢，很多事情可能会是出乎意外。 但是呢，他们通常呢是会是迎接好的方向的。那在这个礼拜要留意的天数呢是周六哦。下一个生肖呢是属牛的朋友，在这个礼拜是属于需要留意细节，不要让你的粗心大意哦酿成大祸。还有呢。 在这个礼拜要留意的天数是星期一，所以务必呢在周一的时候就要把你这一周要做的事情，请拟定作战计划，请把它列出清单，才不会发现到了周五的时候才想起我忘记要执行什么事情。原来我有某一件事情忘记要做，那这样子就会一头困扰了，好不好？好，那在这个礼拜。 属牛的朋友还要切记一件事情哦，就是请你们呢，生肖请务必要多准备一些零钱在身上啊，避免呢因为你的粗心大意，比如说忘了带这个卡片啊，或者是呃身上的这个手机没有电啊，导致你刚好要支付的时候，或者是要上车的时候，坐捷运的时候没有办法通行哦。 好，下一个生肖是我们属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢，会面临众多的挑战。那这些挑战呢，是代表因为别人呢认可了你的实力，所以呢，他们赋予给你的重任，希望呢你能够证明呢你是可以做到的。这时候，请你不要太多的 murmur 跟太多的抱怨，觉得怎么都丢给我。 为什么不是给别人？我好多事情还没有未完成，怎么又丢给我？我们就当做是这个，因为你有这个能力，你有这个能耐，所以呢，你才必须要多做一点事情，那这样子才。 能够呢让自己呢从这样的一个框架里面跳脱出来哦，不要让自己呢过度沉溺于负面的情绪里面。好，那请属老虎的朋友在这个礼拜务必要把握住这些挑战，因为这个挑战呢是可以把你拱上一层楼的。这个礼拜属老虎的朋友要留意的天数呢是星期四哦。 下一个生肖呢是属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢是属于无忧无虑的一个状况，大部分的事情呢都是属于可以让你很容易的去完成，而且也没有什么太大的状况围绕在你周边哦，不管是工作、感情啊，或者是人际，所以属兔子的朋友你就悠悠哉哉的度过这个礼拜就好了，这个礼拜也没有特别需要留意的天数。 可以好好的放松一下喽。下一个生肖呢，是我们属龙的朋友。属龙的朋友呢，在这个礼拜是属于吹毛求疵的一个礼拜，因此老师会建议属龙的朋友，请你们务必呢要放下你的这个呃坏毛病啊，不要老是呢这么的 picky 找别人的麻烦了，不然别人会受不了你这样子的一个行为模式，会纷纷的远离你哦。 还有属龙的朋友啊，在这个礼拜要留意的天数分别有三天，所以是比较多的。分别有星期一、星期六以及星期天。你看，这代表的是什么呢？代表的是你这个礼拜呢头尾呢都相当的怎么不愉快，因为你总是呢让自己卡在一个思绪里面了。所以，请你务必呢要让自己跳脱出这样的心情哦，好不好？ 下一个生肖是属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜是属于备战状态。这个备战状态呢，代表的是你呢会面临呢许多的事情呢是 pending 的状况，因为是卡住的，没有办法再继续呢去做。那因为这样的一个状况，会让属蛇的朋友呢会非常不知所措，而且会觉得。 呃，心情呢很沉闷，因为属蛇的朋友是比较没办法安耐住性子的一种状况。你们会觉得我一定要赶快去执行，但是呢，在现在这种状况的时候，你会觉得怎么？我到底该怎么办？我到底该怎么办？可是却没有人可以给你一个很明确的一个方向，所以你一直持续在备战状况的的一个。 状况下会让你会觉得精神压力会比较大，所以你就会常常就会一直想要去吃东西来解解你、缓你的这个精神跟心灵上的压力。这时候你就很容易让你的胃口，如不是变大，就是囤积，让你的这个胃呢稍微的不适。所以要特别留意的就是，属蛇的朋友在这个礼拜不要让你的体重莫名的暴增，或者是让你的胃呢。 感到了莫名的不适感哦，让你这个囤积了不少的这个胀气在胃里面哦，所以这个是这个礼拜要留意的地方哦，尽量呢少食哦，不要呢过度的吃这个一些零食哦，来解除你的压力哦。那在这个礼拜属蛇的朋友要留意的天数分别有两天，一个是星期二，一个是星期五。 下一个生肖是属马的朋友，属马的朋友，在这一个礼拜是属于自我成长的一周，因为在这个礼拜呢，没没有人可以差遣了，所以变成是你很多东西都必须要靠你自己来调试、去调配。那这也不妨是一个好的机会，让你重新呢去复习一下，你有什么事情呢是忘了要怎么样去做，还有去重新去检阅一下现在这些流程呐，是不是呢？ 有没有过时？要再做一个修整的部分哦，所以也不要太去感到怎么会这么麻烦？怎么没有别人可以协助我？因为有的时候我们要转念一下，这是一个去做 review 的时候，好去做一个调整的时候，那你就会觉得这件事情呢容易多了，勤快多了。 属马的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数呢是星期三哦。下一个生肖呢是属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜呢是属于伸出援手的一周，而这个援手呢是来自于别人给你的援手，所以请你呢务必要接住这个手哦，不要这么的，就是觉得伤自尊，然后就拒绝别人的好意，因为。 你如果不去接这个手的时候呢，别人也会离你而去，而你反而呢是把这个贵人呢给推开了，反而也不是件好事哦。那属羊的朋友呢，在这个礼拜呢要留意的天数呢是星期四以及星期五，所以当有朋友呢，或者是有周边的人呢给你建议，或者是呃给你一些想法的时候，不妨多听多了解一下，再拒绝哦，好不好？ 下一个生肖呢是属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢是会面临一个无私奉献的一个状况，而这个无私奉献的状况代表的是你会比较去做一些无偿的事情，比如说一些鸡婆的事情，那这会让你比较累一些，但是这些东西呢，有的时候会是在后面才会得到一些回馈的。 我们也不要太去计较，是说是不是每一件事情呢，一定会得到对应的回报的，好不好？在这个礼拜呢，属猴子的朋友呢，要留意的天数呢，分别是周五以及礼拜天哦。下一个生肖呢是属鸡的朋友，而属鸡的朋友在这个礼拜是属于精力充沛的一周。那这个礼拜，老师非常建议你，你呢可以呢安排一些行程呢，不妨出去透透气。 不妨透过这样的一个行程呢，让你的这个经历呢，可以呢加分更多，让你在事业上面呢，或者是说在思想啊，或者包括就是思考方面呢，可以再更清澈一些哦。属鸡的朋友，在这个礼拜留意的天数是星期六。好，再来下一个生肖呢，是我们属狗的朋友。 属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于压力减缓的一周哦。而压力减缓对于你来讲的话呢，是因为你已经开始渐渐的习惯你被交付的事情，所以呢，代表你已经开始有了这样的抗压性，这是一个非常值得鼓舞的事情。而且你已经知道了怎么样去掌握眼前的一些东西了，所以属狗的朋友，继续 keep it up。 不要再担心了。再来，这个礼拜要留意的天数是星期天，所以老师建议在这一天呢，务必呢让自己待在家里，好好的松懈一下，看一下影片，调试一下心情，这样子呢比较不会出什么问题哦。 再来，最后一个生肖是我们属猪的朋友，而属猪的朋友呢，在这个礼拜呢，容易会有过度压抑的一个状况，尤其是针对呢周二、周三、周四这三天，连续三天呢，很容易呢会在工作上或者是在人际上出现极大的矛盾点，而这个呢，会让你呢因为不安的情况呢，会一直反复的去吃东西，尤其是零食啊，或者是呃饮料、甜食。 那这样子很容易让你会胃酸过多，或者是体重严重往上窜。所以老师建议属猪的朋友呢，在这个礼拜呢，切记呢要这些食品呢，垃圾食品尽量不要放在桌上。还有呢，也尽量呢不要让自己的心情呢进入这样的一个模式哦。可以的话呢，我们呢在桌边呢放上一个芳香的这个剂啊，或者是说。 我们可以放上精油哦，来让自己呢闻的可以舒心、放宽心，甚至是轻音乐的背景音乐哦，让自己的心情呢可以宽心一点，比较不会进入这样的压抑情绪模式哦。再来呢，让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友吧。 首先呢，第三名呢是属鸡的朋友，第二名呢是我们属狗的朋友，而第一名呢是我们属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这三个生肖的朋友呢，尤其是针对已婚或者是已经有对象，甚至是暧昧中的朋友，你们是属于疗愈者的一个状态，也就是在这个礼拜呢，对方呢会非常的喜欢呢跟你做互动，因为在你的身上呢，他可以得到。 很大的一个慰藉感，所以在这个礼拜，请不要吝啬呢，去跟对方呢去互动跟关心，因为接纳你的心意的状态呢是极大的哦。还有在这个礼拜，尽量呢有大一点的弹性，不管是谈两性弹性，或者是谈未来性，都多去谈。 因为呢，这可以让你们两个呢更加的了解你们要的是什么，有没有共同的这个价值观，可以让你们更知道是不是未来有机会可以走在一起哦。至于是未婚的朋友呢，在这个礼拜呢，你们呢更需要发挥你们的创意，因为这个创意呢更容易可以打动了对方的心哦。不要去用一些很老套的方式去追求另外。 一半，或者是去打动对方，因为那样子是徒劳无功的。所以呢，这三个生肖朋友，请运用你在当周的好运势哦，来帮你自己呢求得好的姻缘跟桃花吧。以上是我们当周的生肖运势周报。喜欢的朋友呢，请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞，更需要。 你们的支持，帮老师把视频分享出去，让更多的朋友认识精灵老师哦。需要老师咨询的朋友，可以透过上方的微信号加入老师，或是透过下方的官网加入老师。我是精灵老师，我们下周六十点准时首播，再见哦。我们下周见，拜拜。